Ученые из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре, изучив отложение вулканического пепла, выяснили, что 639 тысяч лет назад Йеллоустонский супервулкан, извергаясь, вызвал два длительных периода похолодания, длящиеся более 60 лет каждый. Планета вследствие активности супервулкана Йеллоустон дважды пережила глобальные климатические изменения. Йеллоустон является одним из десятков известных ученым супервулканом на планете. Как происходят извержения супервулканов, неизвестно. Принято считать, что источник питания обычных вулканов расположен в земной коре, а супервулканы питаются напрямую из мантии планеты. Исследование ученых показало, что климат Земли более восприимчивый к извержениям супервулканов, как это считалось ранее. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. При самых скромных прогнозах многих ученых, суперразвержение Йеллоустонской кальдеры глобально может привести к резкому изменению климата на всей планете. Но самое худшее то, что он способен моментально уничтожить жизнь практически на целом континенте. Ученые смоделировали данную ситуацию и пришли к выводам, что уже в первые минуты после извержения будет уничтожено все живое в радиусе 1200 километров, так как зона, прилегающая к вулкану, пострадает от пирокластических потоков состоящих из раскаленного газа и пепла. Они распространяются со скоростью, близкой к скорости звука, уничтожая все на своем пути. Вторая зона, которая охватывает всю территорию США и часть Канады, будет покрыта пеплом, что приведет к гибели людей, находящихся на тот момент в этой зоне от удушья и обрушения зданий. И это далеко не все смертельные и разрушительные последствия. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле,